Pačioje nepriklausomybės pradžioje 1991 m. spalio mėnesį Lietuva tapo UNESCO nare. Tai buvo viena iš pačių pirmųjų didelių tarptautinių organizacijų, prie kurių prisijungė mūsų jaunutė šalis. Ir šiandien galime skaičiuoti gana gausų bendradarbiavimo terlių. Lietuvos įstojimas į Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO 91-aisiais buvo svarbus pasiekimas jaunai šaliai. Ir iš tiesų tai yra tikrai didelė sėkmės istorija. E, mes įstojame kartu su Latvija ir Estija ir per tuos beveik jau greitai 30 metų Lietuva pasiekė iš tiesų labai daug. Labiausiai visiems žinomas UNESCO materialaus pasaulio paveldo sąrašas. Jame net keturi objektai Vilniaus istorinis centras, Kuršių nerija, Struvės geodezinis lankas ir unikali Kernavės archeologinė vietovė. Pasaulio atminties registre dokumentinis paveldas. Čia įrašyti Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija, Liublino unijos aktas, Baltijos kelias. Dar trys unikalūs reiškiniai traukti į nematerialaus UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Tai taip pat yra labai svarbu ir, tarkime, kryždirbystė ir kryžių simbolika buvo pripažintos UNESCO arba pasauliniu mastu, e, taip pat e, dainų ir šokių šventės Baltijos šalyse, tai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, ir sutartinės mūsų. Turime dar vieną labai įdomią teritoriją, tai yra Žuvinto biosferos rezervatas, kuris įrašytas į UNESCO programos Žmogus ir biosfera pasaulinį biosferos rezervatų tinklą. Šios vietovės arba šie objektai arba nematerialaus pavaldo šedevrai yra pripažinti pasauliniu mastu. Vadinasi, jie yra unikalūs ir svarbus ne tik Lietuvai, bet visam pasauliui. Vertybės UNESCO sąraše tai ne tik garantas, kad apie jas sužinos visas pasaulis ir Lietuvon plūstels turistai. Tai ir savikontrolės mechanizmas. Šalis įsipareigoja skirti ypatingą dėmesį savo vertybėms išsaugoti. Kitas svarbus aspektas tai nuolatinis tarptautinis bendradarbiavimas. Įgyvendindamos įvairias programas valstybės turi galimybę dalytis gerosiomis patirtimis, diskutuoti kultūros, švietimo, mokslo klausimais. Užmėgsti kontaktus, sužinoti, dalintis informaciją, gauti informaciją, skleisti Lietuvos vardą būtent kaip ekspertų šalies vardą. Tiesiog čia yra ne tik, kad kažką mes įrašome, pasidžiaugiame, bet tai yra gyvas bendravimas, nuolatiniai ryšiai įvairūs su viso pasaulio valstybėmis. Mes tiesiog parodome, kad tokioje nedidelėje valstybėje kaip Lietuva yra daug įvairaus paveldo, daug puikių mokslininkų, daug įvairių nepriklausomų ekspertų, stiprių ir tai yra iš tiesų labai svarbu.